ile maneno ya handshake. Ile maneno ya handshake ni utapeli, kwa sababu mimi nataka niwaulize watu wa Kitui, kwa sababu ya handshake ile big four ambayo ilikuwa na ajira ya hawa vijana ilipotea, ile mambo ya transformation ya agriculture ilipotea, ile mambo ya universal health coverage ilipotea, ati tunafuata handshake ati watu wachache watubadilishie katiba, waongeze mamlaka yao, waongeze vyeo ya viongozi, ati watoe mambo ya judiciary. Ndio mimi nikawaambia my friends, hamuwezi kufaulu. Wakaturingia wakatuambia ati nobody can stop rege. Rege ilikwama haikukwama, ilisimama haikusimama. Ndio wajue kuna Mungu mbinguni anaweza kusimamisha rege. Wawache kiburi na wawache madharau ama niaje watu wa Kitui? Tunaelewana? Mimi nawauliza jameni, kwa unyenyekevu nawaambia hivi, our priority number one, priority yetu ya kwanza, tunasema mwaka huu vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four, hawa wajamaa wakaisambaratisha. Priority yetu sio kubadilisha katiba wapate vyeo na mamlaka viongozi. Priority yetu tunaweka bilioni mia moja kwa mambo ya housing, agro processing, value addition, manufacturing, ndio tupange ajira ya hawa vijana wa taifa letu la Kenya. That is our priority, tupange ajira ya hawa vijana. Na mimi nataka niwaeleze watu wa Kitui, tunasema safari hii tunatengeneza serikali inaelewa lugha ya mwananchi wa kawaida tunatengeneza serikali ambayo itaweka pesa kwa mfuko ya mwananchi wa kawaida, na mahali tunaanzia ni kwa hawa vijana wetu. Kuweka pesa kwa mfuko ya hawa vijana ni kupanga ajira, kila mmoja, ya, kila mmoja wenu awe na kazi, awe na ajira, uweke pesa kwa mfuko, usimamie familia yako na ujenge taifa lako. Tunaelewana jameni? Tunaelewana? Jambo la pili tunasema wea ni wea, wera ni wera, kazi ni kazi, ama ni aje? Mimi nataka niwaulize 80%, 80% ya biashara yote Kenya 80% inafanywa na micro and small enterprises, wale watu ambao hawajulikani kwa bank, wale watu ambao hawana security wale watu ambao wanaangaishwa na mashailok na fuliza hawa ndio tunataka tuwainue, kwa sababu ni watu karibu milioni kumi. Tuwapangie vile biashara yao itainuka kutoka chini, ndio tupandishe kila mtu ngazi ya uchumi ya kwenda juu. Na mimi nawatangazia hapa, hawa watu wengi ambao wanaangaishwa leo na Fuliza na watu wa Mashailok, mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu tutaweka bilioni hamsini kwa biashara ya wananchi wa chini hawa wadogo wadogo this year. Nyinyi mnanielewa? Nyinyi mnanielewa? Mimi nimekuja hapa Kitui, mimi nimetembea Kenya mzima, nimefanya harambee ya kina bodaboda, nimefanya harambee ya kina mama mboga, mpaka hata mzee akitendawili akalalamika, oh, sijui huyu deputy president anatoa wapi milioni mbili amepatia wamama, sijui ametoa wapi milioni mbili anapatia bodaboda. Mimi namwambia mzee wa kitendawili, my friend, wewe huelewi shida ya mwananchi wa kawaida. Wewe hujawahi kulala njaa siku moja. Wewe hujawahi kupiga lami mpaka kiatu ikakatika ukitafuta ajira. Kazi ni kazi. Wacha kulalamika shilingi milioni mbili, wacha kulalamika hati shilingi milioni mbili ati William Ruto amepatia mama mboga. Milioni mbili ni pesa kidogo. Mwaka huu tunaweka pesa ya serikali bilioni hamsini kwa biashara ya hawa watu wa chini, ndio kwa sababu kazi ni kazi. Sijui tunaelewana watu wa Kitui, tunaelewana? Ndio mnaona majamaa hawa wote wamekusanyana kona moja, ati wanaita wanajiita kuzimia lakini tunawaambia mwaka huu chuma chenu kimotoni. Hamuwezi tena kuendesha Kenya ya viongozi na wananchi wako nyuma. This year is the year that we are going to make sure every citizen counts and every vote counts and every this is our country, siyo nchi ya viongozi peke yao. Ama namna gani, ndugu zangu? Tunaelewana? Jambo la tatu mimi nataka niwaambie mambo ya maji, mambo ya Ukambani na maji. Mumesema mambo ya mia, maji miaka yote. Saa hizi tunatengeneza damu ya Thwake hapa, tumeweka the first 35 billion phase 1. Mimi nataka niwaambie watu wa Ukambani, nimeketi chini na viongozi wenu na tumepanga a charter. I am ready to sign a charter with the people of Kitui on their priorities so that day one we can implement the priorities of the people of Kitui County, starting with water, so that we can make sure that every citizen has access to food na tupange kilimo vizuri, tupunguze gharama ya mbolea, tupunguze gharama ya mbegu, tuhakikishe ya kwamba kuna maji, ili kila mkulima tumsaidie azalishe chakula zaidi tutumie kilimo kuweka pesa kwa mfuko ya wakulima kutuzalishia chakula ya kutosha, chakula ifike hapa sokoni kwa bei nafuu, kila Mkenya aweze kulisha familia yake na tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. <clears throat> Ndugu zangu watu wa Kitui, tunaelewana? Na jambo la nne nawaambia, before December this year, kabla ya Disemba mwaka huu, kila mmoja wetu atakuwa na bima ya afya ya NHIF everybody. Wale wanapata pesa mingi kama deputy president walipe zaidi wale wanapata pesa kidogo kama mama mboga saa hizi analipa mia tano tumpunguzie mama mboga kwa sababu mia tano ni nyingi na yule ambaye hawezi kulipa serikali ya kenya tumlipie ili kila mkenya aweze kuwa na bima ya afya kila mtu aende hospitalini atibiwe na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yeyote because the National Hospital Insurance Fund is going to take care of all our expenses, medical expenses and hospital expenses. Wangwana wa Kitui, tunaelewana? Tunaelewana jameni? Mimi nimekuja hapa kwa unyenyekevu mwingi na kwa heshima kubwa kuuliza urafiki wenu mimi nataka tutengeneze hii serikali pamoja na nyinyi mwaka huu. Kitui, mko tayari tutengeneze hii serikali pamoja? Mko tayari? Mko tayari? Mimi nawauliza watu wa Kitui, si mnajua mimi nashindana na ule jamaa wa kitendawili? Mnajua mimi nashindana na huyo jamaa? <clears throat> mimi nataka niwaulize, mimi nataka niwaulize kwa sababu hatutaki ubaguzi. Mimi nauliza nyinyi, hii mashindano kati yangu na mzee wa kitendawili ni mashindano ya urembo ama mashindano ya kazi? Ni mashindano ya kazi na, kisila, na kila mtu si anapimwa na ile kazi amefanya. Wacha tuwache ile ya Kenya, ile ya Kenya ni mingi. Wacha tuongee ya Kitui. Mimi hapa nikiwa deputy president tumejenga 350 kilometers of tarmac in Kitui County, ikiwemo yenu ya kutoka Kibwezi kupitia hapa kwenu. Ni kweli ama si kweli? Tumeunganisha stima from 15,000 people in 2013. Now we are at 90,000 people connected to electricity in 2022. Ni kweli ama si kweli? Tumejenga five technical training colleges mpya hapa Kitui. Ni kweli ama si kweli? Hospitali yenu ya hapa Kitui ambayo haikukuwa na ICU. Leo we have an ICU because we have put 500 million shilling equipment in your facility in Kitui County. Now you have an ICU facility. You have other facilities in Mwingi County. Mimi nauliza nyinyi, wakati mzee akitendawili alikuwa prime minister, kazi yake hapa Kitui iko wapi? Kazi yake iko wapi? Kuna barabara alijenga hapa Kitui? Sitima alipanga hapa Kitui? Mambo hii yote alipanga hapa Kitui. Si mulisema nyinyi ndio kusema, si nyinyi ndio kuamua? Sasa nyinyi, tarehe tisa mwezi wa nane, kura ni ya kitendawili ama ni ya hasla? Kura ni ya nani? Hebu nione kura ya hasla hapa, nione kura ya hasla. <laughs> Jameni, wacha tuambiane ukweli, na mimi nataka niwaulize mimi nataka niwaulize Kitui, Kitui mimi mimi nataka niwaulize wangwana wa Kitui sasa wale wale wanatuambia ati wanataka kutuletea mzee wa kitendawili, kwani wanalete mzee wa kitendawili mwingine ama ni yule tunamjua? Kwani ni mtalii amekuja Kenya juzi? Kwani ni mgeni ametutembelea juzi? Sisi tunamjua huyo mzee wa kitendawili, si ni ule amekoroga hii serikali yetu ya Jubilee mpaka ikakosa mwelekeo? Si ni ule jamaa ambaye anakataa kila mara matokeo ya uchaguzi? Si ni ule jamaa wa fujo? Si ni ule jamaa wa kung'oa reli? Si ni ule jamaa wa kujiapisha? Si ni ule ana ajenda atitibi mtiala na naria? Honestly, Kwani kwani ni mtu mwingine mgeni? Ah, watu wawache kutubebea ufala bwana, please. Tuambiane ukweli, ama namna gani? Watu wa Kitui, watu wasitubebee mambo ya bure. Safari hii hata nyinyi watu wa Kitui, wacha tu niwaulize bila, bila ya kuonea mtu yeyote. Nyinyi watu ya Kitui, mkiona yule mzee wa kitendawili, hata mkiona saa hizi huyo mzee kweli anawezana na hii kusukuma hii gurudumu ya Kenya? Let us be honest. Ama namna gani? Anawezana kweli na hii maneno? Anawezana? Mi naona kazi yetu imebaki sisi na mtu ya kitendawili, ni tumuweke kwa wheelbarrow express mpaka Bondo apumuzike <laughs> ama Kitui mnasemaje? Ama Kitui mnasemaje? Na mimi nataka niwaambie, mimi nataka niwaambie, mwaka huu nataka niseme nikiwa hapa Kitui, mwaka huu tutamaliza siasa ya utabeli, siasa ya uongo, siasa ya kudanganyana, siasa ya ukora. Ni kweli ama si kweli? Sikitendawili alimwambia Kalonzo amsupport mara moja, alafu yeye ataondoka ati risasi amebaki na moja. Ah, mjamaa waje utapeli bwana, safari hii aende nyumbani ama namna gani? Tunaelewana? Tunaelewana? Na mimi nawaambia watu wa Ukambani, nawaomba kwa heshima, safari hii mkubali tuunde hii serikali pamoja, na mimi niko tayari pamoja na nyinyi, na mimi siwawachi. Mimi niko na nyinyi bampa kwa bampa. Mkikata kona, mimi nitakata kona na nyinyi. Mkipiga roundabout, mimi niko na nyinyi. Sijui kama tunaelewana. Tumekubaliana na nimekuja hapa kwa heshima kubwa, na waheshimu na mimi nawaheshimu sana, na kwa unyenyekevu naomba tutembee hii safari pamoja, na mimi naona tumekubaliana, tumekubaliana, tumekubaliana, tumekubaliana. Tuanze hapa chini, hapa bottom, alafu tuende up, bottom, bottom, bottom, bottom. Wapi watu wa bottom up hapa? Nione watu wa bottom up. Mimi nawapenda sana, niko hapa na wadosi. Wapi Musambi? Musambi ndio mketi hapa, ako wapi huyo jamaa? Haya, panda hapa. Haya, Kitui hoye! Kitui hoye! Mimi nataka tusalimiane salamu ya UDA, mnaijua? Nikisema harambe unasema UDA, nikisema UDA unasema kazi ni kazi, na nikisema kazi ni kazi unasema pesa mfukoni. Mko tayari? Haya, Kitui, harambe! Harambe! UDA kazi, UDA kazi ni kazi, ati kazi ni kazi. Wapi Nduru Kikui? Hey! Asanteni sana Your Excellency Dr. William Samoei Ruto, karibu sana Kitui Central. Hapa ndio sisi tumekulia. Nimeuza viatu hapa, nimeuza kwa hoteli. Hawa watu karibu wote wamevaa viatu ambavyo niliwauzia nikifanya hustle. Mimi naitwa Boniface Mutisiambu Sambi ndisetwe vaamulango na ninye andu make twisendrwo meise ninye mubunge wo 2022 tuko pamoja nataka nisembe mambo mawili kitui kitui sikilize kwa makini akamba tumedanganywa kutoka 2002 that was the last time tuliingia kwa serikali tukapiga kura wakati wa kibaki tukaingia kwa serikali 2007 kuna grupu ilijitokeza ikatuambia twende upande huu, tuliingia kwa serikali 2013 wakatudanganya, oh sijui wapi, tuliingia kwa serikali 2017 wakasema wanatunasa, tuliingia kwa serikali. Sasa 2022 wanatupeleka sijui kuzimia, tutaingia kwa serikali. Akamba 2022 rais wa Kenya ni William Samoei Ruto. Tuko pamoja? Ya mwisho ambayo nataka kusema Wakati wa kudanganya watu wa Kitui Central ya kwamba kazi ya mbunge ni CDF pekee umekwisha. Hiyo CDF kwanza tunadanganywa na kupewa basari mara moja kwa mwaka, inatosha. Ndio tumesema kupitia serikali ya Hasla nitahakikisha watu wa Kitui Central wamepata basari mara mbili kwa mwaka, si mara moja. Tuhakikishe tumeleta maji Neendani tuonde bohos katika maskulu kivuki itwika cha skulu lakini ndi nditui pipe muende ndikanamwendezia hata bekibuchu for free hata kwa kindo chochote tunaelewana kupitia his excellence tumekubaliana na yeye ya kwamba tutahakikisha tumetengeneza sako sako ya township na kila ward na tuseme wale ambao hawana kazi waingie hapo tuwasajili ile 50 billion ishuke wachukue pesa wakafanye biashara tumeelewana your excellence nikimalizia nataka niliongea na watu wa kwetu. Tuko pamoja? Kwanza ni wangapi wamesema kura ni kwa hasla? Wacha nione kwa mkono, weka chini. Wangapi wanaahidi hasla ya kwamba watampatia Musambi kama mbunge wa Kitui Central? Mimi nimekuwa mtangazaji, si mnajua hiyo maneno, mtangazaji wa muda mrefu. Sasa nimefanya mijadala mingi kwa redio. Tuko pamoja? Nikiwa kwa radio your excellency, nikiuliza msikilizaji, ni nani ambaye atakuwa rais wa Kenya, ni huyu ama ni Hasla? Hello, good morning. Unasikia alo, tunapiga kutoka Meru bwana. Nani atakuwa sasa? Kama si Hasla, nani mwingine? Wewe na wewe ukishika ingine, halo alo, papa napika kutoka Kakamega tunachagua nani? kabati kama si Hasla, sisi afadhali tukufe. Sasa ndugu zangu, Wakenya wote wamesema ni kura kwa kula kwa. Asanteni sana na Mungu awabariki Kitui. Aya, wacha nimuite mheshimiwa wa Machakos Town, ndugu yetu Victor Munyaka. Hey, watu wa Ketuibupo. Uh, eh, mimi ndio naitwa Mheshimiwa Daktari Munyaka, bunge wa Machakos Town. Mnanisikiza sasa? Kuma Machakos Town constituency tomwese katika okamba neminye nikalite kimilani Malamainge, ninyi wala akana yuko na MP. Mimi nataka niwapongeze sana kwa sababu mmejitokeza kwa wingi. Hebu mjipigie makofi. Niko na mambo mawili tu ya kusema, na nitaanza na huyo mtu wa kitendawili. Mnajua juzi huyo mtu wa alikuwa anasema akichaguliwa mwezi ya nane ati atabadilisha bei ya chakula iende chini. Mnajua huyu mtu wa tayari ako na handshake akiwa na President Uhuru Kenyatta, tayari yeye ni serikali. Kama ako na ukweli anataka kuteremsha bei ya vitu ya chakula ya mafuta ya gas, ateremshe saa hii, na kama si saa hii ni sasa hivi. Wangapi wanakubaliana na mimi? Ya mwisho, msidanganywe. Nataka niwachanue. Mnaona huyu President Uhuru Kenyatta, MCA wake ni wa UDA, MP wake anaitwa Moses Kuria ni wa UDA, senata wake wa Matangi ni wa UDA, gavana wake kina Kabogo na wale wengine ni wa UDA, hata women rep ambaye anaitwa wamuchomba ni wa UDA. Saa Uhuru, wacha kudanganya Kenya, hata watu wako wamekukataa, wanataka UDA. Kwa hivyo watu wa Ukambani nawaambia, msidanganyike, mkuje mahali kenya wako na Wakenya wako hapa kwa Dr. William Samuel Ruto. Asante sana, Mungu awabariki sana, asante. Asante sana UDA. Haya, haya, haya, tusalimiane na ile salamu yetu ya UDA, sawa sawa. Harambe, harambe, UDA, UDA. Eh, kweli wea ni chao hai andomake twi mweyaseo mwatindata mwenaise mwenda kuona chief hasla nemwamuona Eva, ever. Hey. Kweli naona leo watu wa Kitui mmechangamka. Unajua your excellency, sisi watu wa hii eneo tumehangaishwa sana. Ukiuliza hawa watu kama wako na maji, mko na maji? Kuna dawa katika mahospitali yenu? Hapa Kitui town kuna siwa. Watoto wani wanasoma bila stress. Na nyinyi watu wa Kitui tunaingianga hizi mashida kwa sababu tumezoea kudanganywa, tunakaa huko ndani kwa opposition, sawa sawa. Ati sahii juzi tumesikia eh, injo nemokuiwa ndongoasia ati sahii munasikia ati tunaambiwa Wakamba wamenunuliwa, wameingia Azimio. Nyinyi watu wa Kitui town mmepata pesa, mumenunuliwa kweli? Sinimkate na mandazi yananunuliwa. Watu gani wananunuliwa kweli? Kwa hivyo saa hii tunasema hatupangwingwi, tutaingia kwa William Samoe Ruto, tutaingia kwa hii chama ya UDA, ndio maisha yetu iende mbele. Si, si sawa sawa? Hapa tumekubaliana. Sasa wacha tu wenzangu, wacha tufanye hesabu kidogo kama yule mtu wa kitendawili yule kwa Azimia yule yule yule, kama alishindwa kura akiwa na Musalia na Wetangula. Sasa nyinyi watu wa Kitui mnaona anaweza pita kama hawako? Mnaona anaweza pita kweli? Mnataka kukaa nje ya serikali miaka ingine tano. Eh, ndio tumekuja hapa tukiwa na William Ruto, tuombe kura zenu za president ndio tuhakikishe this time tumeingia sawa sawa. Kumalizia kumalizia, mbaitone mwesiendo tukengetweko okay, huo mwakengiwe ne ndengo mwakengwa na malelo, ma, maloli maukua ng'ombe tiowo mwakengwa na mafaktori mausoibya kalovo nimwakwatiewea eh? mwaka mwakengwa na ndawasi kuna chao ngongoni inywa priority yenyu ne ngongoni kweli mwacioka mwake ngwa ingi ng'ombe cienu nä ciäbande bio nä ciaciaie nä ciaciaie mwaka å twä bange nä kia kä bä la cha ngavana kä tui kaunti ta mweke nä må ngå atakuoko nä må ngå atakuoko andå makä tui tå tetheci andå asanteni sana mungu awabariki wa na tutarudi tena na tena asanteni sana wacha nimuite ndugu Haya, nikisema UDA mnasema kazi ni kazi. UDA, UDA nitawaka waya mumbunge wa mwala chuma kila kitheke hasi umaila mbimbu nasia ona kaindi mwe mundu ume nikuma mukautini kwambata talangi ni mavota mamusi amen amen UDA UDA wapi duru ya Mudhama? Wapi duru ya Mudhama? Asante sana, asante sana watu wa Kitui. Nataka niwaambie machache tu. Ya kwanza, mwaka wa 2007 tukadanganywa tukaingia opposition. Mwaka wa 2013 tukadanganywa tukaingia opposition. Mwaka wa 2017 tukadanganywa tukaingia opposition na sasa tusidanganywe tena. Jambo la pili, niwaambie dalili ya wale watu wa kuzimia kutengeneza serikali ijayo, dalili ni kidogo sana. Jambo la tatu, yule mtu wa kitendawili hana heshima kwa Wakamba. Hata sasa hivi wakati anaomba asaidiwe kuleta serikali ijayo, mmeona zile maneno anaongea kuhusu Wakamba ni kwamba abembelezi Wakamba, na hakuna vile utaweza kupata bibi kama umbembelezi, na kama utaweza kubembeleza bibi ukimuoa, hata ukimuoa itakuwa ni vita kwa hiyo nyumba. Jambo la tatu, nimeona rais wetu Uhuru Kenyatta anaongea maneno ambayo ni ya kuwatusi Wakamba. Mimi nimesikia akisema kwa mkutano ambaye ametumia lugha ya Kikuyu kusema amenunua nunua Wakamba, amenunua nunua Wakamba. Lakini mimi niseme hivi, Wakamba tuko na heshima zetu sisi. Hata kama amefanikiwa kununua magavana wawili watatu, ajue magavana wawili watatu sio Wakamba. atoroke na magavana wake, lakini atupatie heshima kama sisi ma, watu wa Ukambani. Jambo la mwisho mimi nataka niwakumbushe, kabla ya mambo ya handshake, bei ya chakula ilikuwa afadhali. Kabla huyu mtu ya wili kuingia kwa serikali ya vuruge, mnakumbuka bei ya mafuta kwa lita mafuta petroli ilikuwa 9 shillings. Wakati huo mtu ya wili aliingia kwa serikali, bei ya mafuta ya petroli sasa ni mia moja thelathini na, na, na sita. Unga ya ugali ya 2 kg ilikuwa 96 shillings. Unga sasa ni shilingi mia moja kupita sarasini. Mafuta ambayo ya lita moja ya kupika ilikuwa mia moja sasa ni mia tatu ishirini na fertilizer pia imepanda. Mimi nawaelezea kwamba mtu ya kitendawili kumpea serikali hana tofauti na ile nafasi amepewa katika mambo ya handshake, ataendelea kuumiza Wakenya. Na nikimalizia niseme ya kwamba siasa ya porojo, siasa ya mdomo tupu imekwisha na imepitwa na wakati. Tunataka siasa ya sera, hatutaki siasa ya, ya kutuambiwa sijui mambo ya tialala, sijui mambo ya tibim, sijui mambo ya ria, sijui mambo ya kuchukuchu, sijui mambo ya twitwi. Hiyo ni siasa ambayo imepitwa na wakati, na sisi tumesema tutakwamilia kwa huyu muungwana, tuunge serikali, tuunde serikali ambayo inakuja mwaka huu. May God bless you watu wa Kitui. Aya mbaitu ndiazya muyaseo nienda moko mangethi mbaitu muyaseo muyaseo ingi eh, nitwoka president wa katano wa Kenya ula uendete kusumbika patendi na niukava au kuna siasa umunthi lakini uru numbikie nai uru iwanangie nzeve ya kamba na nathatani nzia nukite na nundu na iye kithitu na nevita ndikaeka umutetea na ndikaeka muvuthwe niendi yakwia uru ati nimutevie uru nuvitisie payiya igwe kuumatene namba iti yauzaukiwa evandu isi mbayineyo yasya iye chief justice mbee kenya na yasya munene waita kenya na namba ineyo ithitye mapuresendi atatu ithitu nikenda mazumbike kenya mbai ino niyo ispika wambee wa kenya fred mati niguo kana tiguo ekaini mutavyondo uroikie anetie atumia mikora inosanitwe itwawe state house yaende akame mamunenge data yotongoi wa ukutongoesya ekuyu naindi ambiya unena namo na sisi hatuna shida na wewe wa rice ukila kiapo na ukipewa vimbo ya kuongoza jamii fulani, sisi hatuna shida na wewe, hiyo ni chakuo lako, unaweza kufanya, lakini kuna mstari hatutakubali upite. kanadi kanadika mutabye, ulipokuwa ukiongea nao watu uliwaambia kama wakuungi mkono kusaidia yule mradi wako unaitwa Raila, kitendawili, una njia nyingi za kumuitishia kura na uachane na kura za Central. Na moja wa njia wapo hiyo, ulisema ulinunua Wakamba kwa bei ya chini sana baitu ni Muigwa kiu, na akasema amenunua Wasomali kwa bei ya chini sana na atazunguka Kenya mzima anunue makabila wengine na achane na Wakikuyu, waunge Raila mkono huyo kitendawili, alafu ashinde serikali. Mimi namwambia Uhuru, kama hujaona ile kabila ambao ni ngumu jamii ile iwezekani ila isinja ng'endu eta wa Mukamba, na uwezi kutununua uwezi kutununua mbai tutima utewa jaiba ana amuya kalonzo etele anewe mbilioni itatu alame alamewie mambo nine kwoko yundaendiye nuibiwe mbeza syake na kama uhuru nanunua wakamba ni huyo yule mwingine ni kibwana na ngilu na mtua chukua hao mudhama anaandamana na hii jamii mpaka ikulu tuunde serikali iwaletee maendeleo vaitutimwe Uhuru nimwambie, Mungu akitaka kiongozi aanguke, anamnyang'anya akili. Na wewe Uhuru, Mungu amekunyang'anya akili, imeibiwa, umebaki bila kitu sasa, na ndio unaona unatembea na mtu ambaye ni mkosa ndini, anaitwa Raila, wili hana Juzi alisimama akasema eti mvua ikinyesha, huyo ni Mungu anakojoa mbaituwe mwengwa kiu igitiikiite ngai nyendi mukristo raila iwe ni ukitia ngai wakwa na nakomana nake vita nake ona akarudi tena akarudi tena akasema yeye hataki maombi. Mtu akitaka kuomba aende akaombe na mke wake. Ruto ni mcha Mungu, anaomba usiku na mchana, na sisi tunaomba, na kamwe upati uongozi wa Kenya ukiwa mkosa ndini baitu timwe kwo unaenda kwasyo andu ala manaendiye baya ndini nthini ni nimumbene mimi niko na mheshimiwa Asla, Chief Asla, na ninakaa pale serikali inatengenezewa na pamoja tutaunda serikali na nyinyi mtakuwa ndani na imwezi aki kwa zitwa yaza na ya mwana na yabeba mutheu mukalea unewa kindu zilandiliziani baiduni niyemevu kana numebu nikale na ruto kana numebu nimumu kuniyakura mbaitu ya mundumu satani kitenda wili eikala yibatiza masitwa lakini aili nzwi aili chau simbwi simutwe sitawa nzwi syambwi lakini no chau tyo nzwi zioka kuna kuna syali manyu yitwa masitwa lakini no chau nazioka kuu na kuu yiitwa masiitwa lakini no chau na siekali siekali yiitwa masiitwa angi lakini no chau Raila hata ukijibatisa ukijiita nini, wewe ni baba wa vurugu katika taifa letu la Kenya. Ulijaribu kuangusha serikali ya Moi mwaka 1982 elfu mbili na saba ukang'oa reli Nairobi, elfu mbili kumi na tatu ukatuambia tukatae matokeo ya uhuru, elfu mbili kumi na saba ukatuambia tukatae matokeo ya uhuru, halafu ukaenda ukajiapisha kiapo ya magendo ili Kenya iingie kasheshe na sarakasi. Tunakufahamu wewe, na hata ukienda wapi Kakai Kilonzo alisema hata ukinyamba ukiwa juu ya ndeke, mnyambo wako tunaufahamu ucuti mwana wa mukamba anenie guo raila onake ekathe agekathia ndekeni tasia musamusu wi wau ni wa kitenda wili ni wau baitu noona mweke aungama ba ekaini mutavie mambo ya mweke msijali mweke atakuwa na rais anaitwa william samoei ruto na kama muna mweke na serikali ni ya Ruto, munaambulia patupu. Ni mutae ni mutae ndaitue mutae ebiaila yaleilwe ni haki niyo yesiyotwika yapa niyo yesiyotwika yapa muikae ngwe nzeve mutesi twika ngavana wa masaku nawe withwe mwene kibilo wa mangavana onthe ma Kenya na kamwana ngakua musambi ngagua kilonzo ngagua penina nalangimeva ngagua mbaituthina wenyu iva mwana withe nukulasia yao mwana withe nukulasia yao yu musilosie jumbili ithukisiei musilosie jubilii nake mwene ni winukite aili mbasi ingi yiva katoloni iandikitwe kikwo tikitiu na ndimau na ndi baitu muziloza kibila akaenda akula kwihu muindapiye akaenda akula kwihu aya malombe nake ila mindo natuwa nizwendete huthikwa mwatatauselya nzia muthamanda nena mana mukaiya na mwindile arambe arambe mbonye ikura sia mheshimiwa ruto nienda moko moko moko niyemebukana nume bau niyemebukana nume bau akaini munenge ekaini nichadala asande ekaini munenge kilonzo andu makitutokethani arambe arambe ase kindu tumanekithelu kitu tumanekithelu thank you very much your excellency nimukulia kama mbaitu nituukengwa myaka ingi ikumi twikuni akula mundu watukenjie 10 years nenda mundu tatemekana taliki kenda mweri wa nana twenda kukunia william samuel ruto kula kwa isitwa nitawa stimi ni mutoa wa kilonzo na ninye ngwitya kipila cha seneta wa kitwi na nitembete tena ni mwisu naitwananite nine nenda umutavyatie andu makwa nitwisi nitwise nesaka na utongoze ula wendeye timuseyo nanyeni vanunga mite ngwitisya william samoi ruto kula niketha akomboa nzi yaitu nitwathinikie andu mamuika andu ma biasala ithiontiki twi twikalete twi nja twi masikini twi mayatima nataka kuambia hivi ndugu zangu nenda tukune kula syawo tukunenda dr william samoi ruto niketha tukona utangiyo iyo nzi yaitu ya kitui nimombe vanhu vakitui nimombe wila msalmo irotokula alamokunya mkono mkono asante sana asante sana Haya, mbaicho mweyaseo ingi mwiaini museo mavinda onthe tukethanisie nseveni asante sana masietwa yakwa nita wakithure kindiki kuma na kula miru tharakanithi nikisema arambe mnasema uda arambe ala ni kama mmejipanga eh? mtapigia asra kura mtapigia william ruto huyu William Ruto, huyu wako na Mudhama na Mweke, mtawapigia kura. Wacha nione kura ya William Ruto ya urais hapa. Asanteni sana, yangu ni machache. Kwanza kabisa kuwashukuru sana watu wa Kitui kwa kujitokeza kwa wingi kutupokea hapa. Mimi tunaomba kwa heshima, ikifika siku ya kura, tunaomba mpigie Hasla kwa sababu tofauti ya William Ruto na wale tunashindana nao ni kama usiku na mchana. Mimi nasema hivi, sisi tunaamini ya kwamba ile shida kubwa Kenya ambayo lazima tupambane nayo ni shida ya umaskini. Tuhakikishe kwamba kila mwananchi ako na pesa kwa mfuko yake. Wale wengine wanas, wanatuambia ya kwamba ile shida kubwa sana ni kubadilisha katiba na kuweka vyeo vya viongozi, lakini sisi tunasema hapana. Sisi kwanza tushughulikie mwananchi, alafu viongozi baadaye, si namna hiyo? Kwa hivyo sisi tunaitwa Kenya Kwanza, ile grupu ya kuzimia inaitwa Kenya baadaye, inaitwa Kenya nini? Na sisi tunaitwa Kenya. Muko kwa Kenya Kwanza, alafu ya mwisho niseme hivi, si mnajua mimi ni jirani yenu, si mimi ni mtu ya taraka didi hapa hapa tu jirani. Sasa mimi kama jirani mzuri, mnajua tumejaribu sana tuwe timu moja kubwa. Hata huyu ndugu yangu mkubwa Kalonzo, mimi nimeongea na yeye, lakini tumeona amesikiza ule mzee wa kuzimia na tumeheshimu hiyo uamuzi, lakini tumeona ya kwamba yule mzee wa kuzimia wakiwa na ndugu yake ya handshake ule President Uhuru Kenyatta, hawana heshima kabisa na Wakamba na viongozi wa Wakamba. Juzi nimeona wakiambia ya kwamba ati wameongea na Wakamba kidogo kidogo, sijui na Waria kidogo kidogo, na hiyo lugha ya madharau hatutaki. Lazima watu wa Ukambani na watu wa Kenya na viongozi wao wapewe heshima. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Kwa hivyo huyu ndugu yangu naona alizama 2007 na mzee wa kuzimia, akazama 2017 na mzee wa kuzimia 2017 akazama. Sisi naomba tu kwa heshima kama jirani yenu mtupatie kura, tutachunga kila mtu, hata jirani yangu akianguka nitamsaidia nikiwa upande huu. Si namna hiyo? Mtapigia Kenya kwanza. Nani wanasema uchumi kwanza na sio katiba? Asanteni sana, Mungu awabariki.